संदर्शता क्या होता है परमान भगवान को अगर एक भगवान को अपना इष्ट मानिए तो हमारा ये समदर्शता है कि बार बार किसी को राम को पूछें कृष्ण को पूजें या शंकर भगवान को पूजें तो हम एक हमारा इष्ट देव है एक को हम मान लें तो हमारा ये समदर्शता यानी इस भगवान के भाव के भगवान के प्रति हम जो भाव है समदर्शता सम समान समान दर्शन दर्श अर्थ है कि समभावी शब्द का अर्थ होता है दूसरों के सुख दुख में काम तो इस तरह से हम अपना समदर्शता अपने जीवन में लेकर दूसरों के प्रति चलें जैसा समझाने वालों का दूसरों के प्रभाव सहानुभूति का समदर्शता होता है इसीलिए गीता में के अनुसार दूसरों के रहते हुए अर्जुन को समदर्शता का भाव सिखाया था इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में समा समान सबको रहने के लिए अर्जुन से कहा था यही वचन समझाते हैं अमीर गरीब काले को स्वदेशी निजातीय मुंह के विद्वान पदों को भुलाकर सभी के प्रति क्षमता का दृढ़ समता का दृष्टिकोण रखें ऐसे व्यक्ति हमारे समान रूप में समदर्शन जो मनुष्य अपनी तरफ न ध्यान देकर दूसरों को समभाव रखते हैं वह समदर्शता कहते हैं आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम मनुष्य और पशु समान नहीं है लेकिन फिर भी हमें तो लगता है कि मनुष्य पशु के समान ही आजकल बन गया बनता जा रहा है पशु भी जीवधारी लेकिन जीवधारी होने के कारण वो उन सबको समझते हैं और अपना जो है धर्म अच्छी तरह निभाते हैं साथ देते हैं और दोनों को मृत्यु का भय रहता है लेकिन समान गुणों के कारण इसमें संभाव माना जाता है इसमें सबको समान देखता है समान भाव करता है गीता में परम श्रेष्ठ भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण को समझा कृष्ण अर्जुन एक लक्ष्य है कि तुम युद्ध कर तू युद्ध कर अपने कर्मों पर ध्यान दें दूसरों के कर्म पर ध्यान मत दे और उस व्यक्ति परमात्मा ने रहने पर भी नियम नियम को साधनों के लिए नियंत्रण रखना पड़ता है दूसरों के गुणों को त्याग कर अपने गुणों पर ध्यान दे और इस तरह से अपनी पापियों से मिलना न करे पाप से मिलना करे परमात्मा को दृष्टि से देखे और प्राणी को प्राणी में परमात्मा में देखे इस प्रकार से ये आपको आज समदर्शता आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें मेरे चैनल से